Аминь. Максим, без лишних слов. Блять, что такое завернуть? Ничего, ничего не будет. работающую. Россия лучше. Огонь батарея, огонь батальон. Мама? Э, это, это, как, это как во сне подобный текст. Nice job. you, but you. Yeah! É. suas filhas настоящим, да? Я не знаю, как это по-английски будет. По-английски, с, ман с манкунианским. каждый воспользоваться приложением. Я не успеваю, но мне хочется в каждую штучку ёбнуть. Ну, как бы, пока есть возможность. Так что это... И бухать тоже, а почему нет? Какая? Максим. Но родители сначала э, Сознались мы, хотели назвать меня Илья. Не знаю. Зачем они тебя сознают? Твое, могу я узнать имя твое, я могу Делайте вообще, я считаю, что так, если никому не мешать, можно делать, что хочешь, да? говорит, что вы делаете мне что Давайте. Кругом алкоголики, да? Алкоголики, наркоманы, тунеядцы. А какая сейчас? Какая сейчас? А, давай. А, я в него, читаю, я вспомнил. когда собой перестанешь быть, собой перестанешь быть. собой перестанешь быть, собой перестанешь быть. Детство толком не наступило. Левой, левой. Пожалуйста, парочку кофе. Это все, что ему нужно на данный момент. Самарис. Это что-то уже... Самаритяне. Ничего такого, ничего остального. Не, вот это вообще все. Не, не хочу в этом вообще не понимаю. Yeah, yeah. давайте клевые предложения. Тарадан, тан, тарадан. Nil, nil, nil, uh, zero, zero, one, one, one, nil. Um. Come on, give us a phone song. Play shoulder tops. Мне пофигу, я с удовольствием сыграю еще. Одну, да? Как сыграем? Просто, просто как, как сыграем. Э, Она пока ну, как хочешь. Вообще, Тимох, вообще сейчас не... Ничего такого не подумать, мы, мы сейчас не песню. испытывать подобные ощущения.